To je, to je legendární velký polevský hank. Tady se láme chleba, charakter a všechno z té láme. Kvůli tomu je to červená sezdovka prej. A tady jede JK Ližus. 3-3, 2-23. Tady jede borec, dělají nějaký oblouky taky. Oblouky dělají taky nějaký to je bike, ski and bike park Polesko. Jsem ještě někdy neležoval. A už asi 40 let obcházím kolem. <laughs>